Chamiya miễn phí Ba la chi là đó Ba la chi là nó không nó không nó không nó Tố không nó What the fuck yo What the fuck Mana mana mana. Sampai. Terus lah, terus lah, terus lah, terus lah. Tekan lah, mana. Mesti maju lah, mesti belok. Kan tekan lah yang နာဦးလက်နေမမှုတ်ပြပါလားဟဲ့တူတူလက်ချက်တော့လက်ချက်တော့မှုတ်ပြပါလားဟဲ့တူနှစ်ချက်ပဲကောက်ဆော့လေးကျွန်တော်ပြကြမှာ live လာမယ်နော်ခဏနေ live လာမယ်ပူပူနောက်တော့ဘယ်လောက်တော့ဆော့အောင်ပါကျွန်တော်ရ17ခွဲကျော်လောက်17ခွဲကျော်လောက်ကျွန်တော် error ခဲလာဟို live live လာနော် I need a weapon ဒီတော့တိုက်ကြီးဒီတော့ဒီတော့တော့မေ့နေလောလောကာကာကာကာကာကာစီယာကာကာတော့မရှိဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါကားချောင်း ပကချိုးရဲ့ချိရဲ့ဗျာဘလို့ချိရတော့ကြောက်ပြီဟောဟိုမှာဘောလုံးတွေ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာကားမရှိရောက်လေရရရရှာရပါကားချရပါအောင်တသားတို့ရေတသားတို့မိမိတို့ရေကားချရပါအောင်တသားတို့ပကိမဘာကြီးလေတသားတို့မိမိတို့တသားဆိုတာအရန်ကိုပြောတာမိမိဆိုတာမကောက်ကိုပြောတာတသားတို့မိမိတို့ကားချခဲ့ဦးမိမိလေ Mimi Mimi mặc à? Ý là Mimi màu là mày à? Mimi màu À Mimi bảo. Sima Sima Sima Sima. Em à, em à, đi anh đi đây, đi anh đi đây. Khana khana khana khana khana khana khana. Mày chạy cha đi, cha đi, cha đi, cha đi, cha đầu, cha đầu, cha đầu, cha đầu, cha đầu, cha đầu, cha thế mà thế mà thế mà thế mà thế mà thế mà thế mà ông này thế mà thế mà tao lông rồi tao lông rồi tao lông mày đi đi đi กอมีเลยนิมเบที่ของเขาใครได้ไรวะใครได้ไรวะตูนยกาายลไปกีแล้วก็เลยพี่บี่ก็มี่ามาเขาใครได้ไรยมอกว่า้อ้ว่าเลยเพียน้อ้ว่าเลยเพียนได้เด็ดก้าวเมื่อก้าวเมื่อก้าวเมื่อก้าวเมื่อก้าวเมื่อก้านเมื่อก้าวเมี่อเนาะตัวพี่ตัวพี่ตัวพี่ก้าวเมี่อตัวพี่ตัวก้อนเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ข้างหน yo anh ngã lên smoke trên này ngã luôn à, à, anh đây vào ngã luôn anh vào đây mình thấy một chỗ đó anh đây là một chỗ đó là châu mà Belum kena dah mau no. Oh, kau ini pau ni, kan kan leh ni ya. မေကြီးတော့ကိုရီးယားသွားပြီးဖလဲကိုသွားပြင်ပါဟိုနောက်ကနေဖင်လာနိုင်တဲ့အောင်နေတာတွေ့နေတယ်ဒီကမှလည်းကူอ่ะဘယ်တိပါလုံးဟာလိုက်ပြင်ပါလားလိုက်ပြင်ပါလိုက်ပြင်ပါလိုက်ပြင်ပါလေဘယ်မှမတော်လိုက်ပြင်ပါသူ့ရဲ့လူလိုက်ပြင်ပါသူ့ရဲ့လူချုံကုံချုံကုံချုံတဲ့ဘဲဒီဘဲတွေကအေးနဲ့အေးနဲ့တော့လက်စားချရမယ်အေးနဲ့အေးနဲ့ ဒီတိုင်းတော့တာရုခေါ်နေတယ်တော့လုပ်ပြမလားလားလားနေကျနေကျနေကျနေငါတို့နိုင်တယ်ကောတောင်းတောင်းတောင်းအဲ့ဘုရေအဲ့ဘုတော့မလားအဲ့ဘုတော့မလားအဲ့ဘုတော့မလားရဒီနမရဒီနမရဒီနမရဒီနမရဒီနမရမောင်မောင်မောင်မောင်နေနေ le taki gua bila tau wa gua đi xem đi xem mà tem này đi xem mà tem này mark the location sao là vậy kêu quay kêu quay nó kê quay nó cho thao rồi chúng à, nó chết rồi chúng nó chết rồi được thao mày được thao mày rồi mà thao này to tụi kia chúng ta đi kê quay bị không kê quay bị ခီရတယ်နကောင်ဖြစ်သွားပြီနကောင်တော့နကောင်တော့သိမ့်မလားနကောင်အော်ရှောအော်ရှောအော်ရှောအော်ရှောဟိုးမရှိဘူးဟိုးမရှိဟိုးမရှိဟိုးဘမရှိဟိုးဘဘာတော့ရှိသေးတယ်တဖက်ရှိသေးဟိုးဘကော်လို့စောက်ခွက်ရပြီမယ်ပဲကော်ဆောင်ရမယ်ပဲလားဟုတ်ပါပဲမင်းတို့မင်းတို့အေးရမင်းတို့အေးရအောင်တီးရမင်းတို့အေးရအောင်တီးလား အေးအေးတန်းကြောက်ကြောက်ပဲဆက်ဖို့ကန်နေအေးတန်းကိုလောက်တဲ့တကြောင်မလို့တေးပြီနော်အေးတန်းမင်းတို့အေးတန်းမင်းတို့အေးတန်းမင်းတို့ SK နဲ့ပြစ်သွားရဲဆိုမင်းတို့ကောင်းနေတေးပြီပဲမင်းတို့အေးတန်းကိုထိရင်တော့မင်းတို့သွားပြီပဲနော်စကွက်နဲ့စကွက်နဲ့ပြူသွားငါတော့ကိုအဲ့ဒီတော့စကွက်ကိုပြပါနော်ပြပါနွားမီလာဆွဲတာမင်းမားရိုင်းမင်းတို့နွားမီလာဆွဲတာပဲကွာအဲ့ဒါနွားမီလာဆွဲတာမင်းတို့ကောင်းနေကြားပြီးတော့မဟုတ်နွားမီဘာလို့အဲ့ဒါအေးတန်းအေးတန်းနွားမလို့ကျွေးမီကျွေးမီကျွေးကျွေးကျွေးကျွေးမီလေကျွေးမီလားကျွေးမီပါလား ကျွတ်မင်းကမင်းတယ်ကျွတ်မင်းကမင်းဖေတယ်ကျွတ်မင်းပါလာကြည့်တာတော့ပါလာကြည့်တာတော့နှခေါနှခေါနှခေါတော့တော့အောင်တော့ကာမီဟောယောရှောဟော what the fuck yo what the fuck မနက်မနက်စပိုက်ပဲတော်လာတော်လာတော်လာတော့တာတကယ်လာတာမနောက်စပိုက်ပဲတုံးကောင်လို့ရောတုံးကောင်လို့ပပပပပပပပပတိရမပပပပတုံးကြပဲတုံးကြပဲတုံးကြပဲတုံးကြပဲ သုံးချက်ပဲအဲ့မနေ့ကတက်တင်မနေ့ကတက်မနေ့ကပြန်တင်မနေ့ကပြန်တင်ပြီမနေ့ကပြန်တင်ပြီလူပဲလေတော့မသိဘူးတော်တော်မိုက်တယ်သုံးချက်ပဲအော်မင်းရလေခေါင်းလေးရခောက်တာလေကွာမကရဲ့နေနေကျွန်တော်နေနေလာလာလာလာအေးဖေလို့မှရှိကုန်ပြီမှာတော့တော့အေးမိုင်းရအောင်အေးအေးတော့မပါလားအေးတော့မပါလားအေးရပြီအေးရပြီတဲ့တွေ့ပြီနော်အေးရလုံးနဲ့အေးနဲ့လမ်းပြတယ်ပပအေးနဲ့လမ်းပြတယ်ဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှအေးဘယ်တော့မှပဲပြောအေးဘယ်တော့မှပဲပြောလိုက် ဂျီဂျီတာကီရဲ့ nice shot ရှော့ရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ထပ်ကြည့်တာပါမယ်ဆော်ရပြီပိုချမ်းနေပြီဟာကြောက်ပြီတို့ပြန်ဟောကာပါပြီးပါဟောကာပါပြီးပါခေါ်တာအဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့မှာခေါ်တာကန်ကန်ခေါ်တာကန်အေးနဲ့လက်ကွာ share ပဲလားကန်လေကန်လေကန်လေမကကျုံမကကျုံမကကျုံဒါဒါမှငါတို့ငါတို့လမ်းပြတည်ရလေအေးနဲ့မကတည်တည်ညာဝါမဝါမတော့30ဘက်မှာ30 35ဘက်မှာပြည့်အေးနဲ့ကောင်တွေကိုအေးနဲ့ အိမ်နှစ်လက်ပါတဲ့အဖွဲကိုကာတဲ့3 3កောင်လို့ဖဖဖဖဆိုတော့ပြလိုက်တယ်အဲလေဘယ်ဆိုလို့လဲအော်တိုဆွဲရတာအော်အော်တိုဆွဲတာကာနဲ့အော်တိုဆွဲတာတကယ်ပြောတကယ်ပြောကောင်းဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အိမ်တာနော်အေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကအေးသမားကြည့်ရောအေးစင်ငယ်ပဲပဲကာနဲ့3ချက်ပဲပြည့်တာအေးသမားတွေကိုကာနဲ့3 3တောင်းနဲ့ပြစ်တာပါ3တောင်းနဲ့ဆက်တိုက်ဖဖဖဖအာလို့စင်ငယ်စင်ငယ်ပြန်မနော်ကောင်စင်ငယ်ပြန်မနော်အေးကျွန်တော်ကောင်စင်ငယ်ပြန်ပြန်သွားတော့မယ်ကျွန်တော်ကောင်အော်တိုဆွဲရတာ အဲ့လေလာလာလာလာမင်းနာပြီမင်းနာပြီမင်းနာပြီမင်းနာပြီခုအေးရပြီခုနောက်ကတော့ကာနဲ့နော်မင်းတို့ခုအေးရပြီနော်မင်းတို့ကောင်တွေ brace or set ခေါင်းပွင့်မို့လားပြင်လာနော်ခုနခုနမကမင်းကိုမင်းကိုခုနအေးနဲ့ပြတာမင်းနာပြတာ30အန်လီဘက်မှာတွေ့ပြီဒီပေါ်မှာဒီပေါ်မှာနောက်မှာဟာငိုင်းကောင်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တာလေနည်းနည်းဝေးပါဦးလားမသိဘူးကွာတွေ့ပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟာတွေ့ပြီငါတွေ့ပြီဟာဘာလို့ခေါင်းကြီးဆိုတာ enemy ဟာရကွန်ကောင်းကောင်းပြပါလေဟာကွန်ကောင်းကောင်းလည်းပါလေဟာအဲ့တော့အေးပါလေတွားကောင်းမယ်လာထိသွားတာတော့မယ်လာလက်ချက်လေနမေကြီးရောအော်ရရရကဘကဘကဘကဘမကဆောင်းလေအာငါလူမမကဟောတော်တော်တော်တော်တော်ကာစီမရှိဘူးရမကစီမရှိဘူးရမကလာခေါ်အော်ခင်းကြီးခဏဆော့ခင်းကြီးခဏဆော့ ရအောင်ကင်မိုင်းရအောင်အေးဒီကဒီတော့ကောက်မှာမင်းအာနာကွာလာမင်းဘာမှလာမဘာဘာကောက်မှာခဏပြစ်တဲ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့နေရနေပပါချော့တယ်ပြစ်တဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေပပါချော့ပြီးတော့မကခေါ်ယူနေတော့ကွာပြစ်တဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ရစားတော့တာဘာတာဘာတော့ချနေကြပြီခေါင်းနဲ့ပကနဲ့အဖေနဲ့သားနဲ့ချပြီဟောဟောတေးရတေးနဲ့ဒါတို့ကိုပဲချောင်းဟောင်းကြီးပေါ်နေကန်ရောစကားများတော့တေးနဲ့30စက္ကန့်တာကြီးအာ30စက္ကန့်တကောင်ဟလားဖဖဖဖဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆွဲပြီးတာ 射到廿咪射到。哦，不要不要，下来下来，没下来没下来没下来，射到廿没下来哇，真系呃到人睇哇，系啦，下来没下来，真系呃到人睇嚟，啊，你乜唔啊？啊。Makanoy na nga nga makayo na. Makano makano makano makano makano makanoy makano na game makano. Nga makano ay ni tuam la makaya. So tayo kam la. Makanoy. Chạy đi tại kia chạy đi ô bị bia cho thật sự là bia tại kia apa. ချက်ပေါ်တော့တာကီဘုံကြီးညောက်ပေါ်သွားပြီ share ပါအဲ့လို share ပါဆိုအဲ့လို public လေးနဲ့ share တော့ပေါ်တယ်တို့မို့အဲ့လို patch group တွေနဲ့ share တာရဲ့အဲ့ group က public ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ share ပေါ်တယ်ဗျာလို့ပြောပါတော့တော်တော်မမအဲ့လိုတာကီတာကီအေးလာပြီဟာအေးရော့ကာရောခုနကာပြသွားတာဟာလားသုံးအောင်သုံးအောင်ဆက်လိုက်တော့ပြီလိုက်တော့တက်စကောတော့မှဝိုက်တော့တယ်နော်တယ်နော်တိုင်းပြီ đi không đi không đi em biết đâu đây em biết đâu đây biết đâu đây biết đâu đây cái đó chúng tôi kêu mèo mèo qua đi đi lại kể mấy em bị bịa mẹ đâu đây tao vô lấy bạn đi là mù tao kêu mà thằng này bạn em đi lừa nếu tại nếu tôi bạn đi đẩy đi nếu tôi bạn đẩy bà bà con đó à, xì xì mà ta mà chết chết chết ngay mình ngay mình đi đi mình đi đi mình ở đây ở đây ở đây သွားပြီကွာအများကြီးအများကြီးအများကြီးအောက်ကိုဆင်းလာတော့အောက်ကိုဆင်းလာတော့ငါ့ကိုဟိုဘက်ကအပေါက်ကနေပြစ်သွားတာသွေးတော်တော်ရော့သွားတာသွေးတော်တော်ရော့သွားတာအဲ့ဒါဒီချက်အောင်နဲ့ရှင်းပြတော့ငါသွေးတော်ရော့သွားတာ